伤了心，不离弃，落成红花雨。花落开，若有你，花才会美丽。盼望你回头看，我还在这里。记得你那一天。 睛，你的脸，你身影，笑容随你去，在一起流眼泪，一起看星星，能有心。 你牢记，我牢记，家就在这。里。 心红得好美丽，为了你等下去，我还在这里。人不在，做花季，越浓越分明。伤了心不离弃，落成红花雨。 一起流眼泪，一起看星星。能有心，能相依，永远不忘记。飘着雨，迎着风，雨过盼风起。 在这里，红花开，红的心，红的好美丽。为了你等下去，我还在这里。飘着雨，迎着风，雨过盼风起。 就在这。